夜空に花火を打ち上げたいと思います、はいえー、ち一もいないライブ in 港祭り最後を飾ってくださったレトロ本部に続いては今日登場していただいたバンドマンみんなにステージに上がっていただきまして、はい、セッションを行いたいと思います、客席でもねこの曲知ってる人多いと思うんですけども、くまちゃんも大好きな曲ですよねそうですねおこがましいです歌 <laughs> えー、みんなでセッションする曲は今和の清志郎さんの「雨上がりの夜空に」ちょうどちょうど今日は雨上がりましたはい素晴らしい選曲はいその夜空にみんなで客席の皆さんもぜひ知っている方は大きな声で歌っていただいて、夜空に花火を咲かせたいと思いますのでお楽しみくださいさあステージみんな揃ってるかな、行きますか えー、じゃあ確認していこうかなちょっと心配なのでね、はい、えー、プロポーズはどうなったのかしらまずはピストン平音ガッツボーイズイエーイガッツボーイズ えっ、ー、と一人ちょっとあのプロポーズしに行きました。情がありまね、え <laughs> そしてイッテ Q 宮川大輔ということでね。スリムキャット。スリムキャット。Good evening. Thank you very much. We had fun. <laughs> It was very fun. えなて言ってんのこれて言ってんの？めっちゃ楽しいって言ってます。めっちゃ短いもう。めっちゃ短くなってますけども。はい、ありがとうございます。えー、そして。演奏の後も爽やかな演奏の後、うん、 リスエットのように Y 字バランスを披露してくれましたよシェルフィッシュ楽しかったですえそしてもうビールは飲んだかな悲しい思い出がますます溢れているようです清水敦ちょっと 真ん中立たれて <laughs> 出るなら出る、はい、出ないなら出ない、えー、そしてもちろん分け目が今も見当たらない最悪の少年よいしょイエイイエイえそしてラストを飾ってくださったのはレトロ本舗ポ。さあそれでは全員揃ったところで花火が待ちきれないと言っているので早速セッションを始めたいと思いますよいしょ さあ準備は良いですか我々もあまり前に出すぎてるのもねそしてバンドマンの皆さんどんどん前に出てください、ね、いいよいいよめっちゃ真ん中歌の返事でも前に出ても全然いいですからねそれでは行きましょう、はい、エヴァーチも会えないライブ in 港 1.9そして宮川大輔大好きというさあ横で笑ってる場合じゃないです、自分のパート半分しか歌えなかったことは気にしなくていいんですよポカリスエット も出てくることができました清水敦イエーイ糸島サマンサのバーでのライブにもぜひとも足を運んでいただきましょうさあそしてですねはいボーダーで横に3人並んでるちょっと前に出 <laughs> なはれ出なはれはい、いろんなボーダーてきはりましたよ細いの太いのお好みはどれでしょうか さあそして最後のセッション雨上がりの夜空にも大いに盛り上げてくださいましたラストを飾ったのはレトロ本舗レトロ本舗イエイイエイそして6時からのスタート我々と共 ンロールバンド渡辺フラーよりくまちゃんに大きな拍手をお送りくださいほんまにくまちゃんくまちゃん、はい、港祭りは2日間続くと聞いているんですけれどもそうなんです明日の港祭りって何か楽しいことあるんですか、僕たちのバンドが出るんです、イエイ ま渡辺ほら港祭りのトリとして出演いたしますまたぜひ明日お祭りねお集まりくださいこのお祭りの方にぜひ足運んでくださいよろしくお願いしますイエイよろしくお願いいたしますありがとうございますはい、えー、そして港祭りでのいまいちマイナーライブすべて終了しましたけれども、えー、ラジマイちゃんいかがでしたかえー、もうめっちゃ楽しかったで、ね、 <laughs> ちょっと泣きそうやもんそうね 皆様の心にもラジマルちゃんと同じように素敵な思い出が彩っていることを心から願っておりますそして明日の港つりでもぜひくまちゃんの大活躍を見に、えー、遊びに足を運んでいただきたいと思います、えー、我々「いまいち燃えないラジオ」は日曜日の夜11時30分からラジオ関西よりお届けしております 今日の感想とかねまたこんなことやってほしいこんなアーティスト呼んでほしいなと、はい、なかなか番組でもメッセージを読まないと言われているんですが、えー、けいちゃん頑張ってあの時間調整して読もうと思いますので、はい、皆様の意見もぜひぜひ今もやっとマーク JOCL.jp まで送っていただければと思いますえー、綺麗な花火も上がりました、はい、えー、皆さんも楽しい気持ちになっていると思いますがお手回り品貴重品等ね忘れ物ないように ステージの光が立っているところは明るいですが少し暗くもなりますので足元にもお気をつけいただいて家に帰るまでがお祭り遠足やと思って、えー、十二分に気をつけて楽しい気持ちでお帰りください最後までお楽しみいただきまして誠にありがとうございましたありがとうございました気をつけて帰ってね離れ